Bueno, pues eso, como te decía... Regresamos del corte, profesor. Dígame, dígame, lo escuchamos, la escuchamos. Seguimos aquí en Radio Mexicana con el profesor Arturo Chávez, mi compañero Israel Rodríguez y nuestro compañero Luis. Siga, sigamos, profesor, dígame, dígame. Lo escuchamos. Pues eh, estábamos hablando de, cómo cuando hacemos un espectáculo clown, en la forma en la que trabajamos en la piara y ahora con ustedes con la mordida, eh, el show se va como que tenemos que elegir de qué se trata el show y una vez que está establecido, entregar roles, ¿no? Y empezar a jugar. ¡Vamos a otro pinche corte! <laughs> ya, no, <laughs>